दोस्तों H D F C M C का आई आ चुका है और देश के जाने माने एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इसमें आंख बंद करके पैसे लगाइए क्यों क्योंकि ये H D F C group की कंपनी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि H D F C group की कुछ कंपनियाँ ऐसी भी है जो घाटे में चल रही है और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ खुद कंपनी ने अपने रेड हेडिंग प्रोस्पेक्ट में लिखा है और उन्होंने ये भी बताया कि इसके जो मैनेजमेंट के कुछ टीम मेम्बर हैं उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं ये भी उन्होंने रेड हेडिंग प्रोस्पेक्ट में लिखा है और मैं आपको बता दूं कि ये जो आई आया है 2800 करोड़ रुपीज़ का है लेकिन इस 2800 करोड़ रुपीज़ से एक रुपये भी इस कंपनी को नहीं मिलेगा फिर आप बोलेंगे कि ये पैसे जाएंगे किसके पास कौन से कंपनी के पास पैसे जाएंगे अगर जिस कंपनी के पास पैसे जाएंगे उसे तो फ़ायदा होगा फिर उसके शेयर में पैसे क्यों ना लगाएं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके इस आई में पैसे ना लगाएं या उस कंपनी में पैसे ना लगाएं लेकिन आप मैं चाहता हूँ कि आप जिस कंपनी में पैसे डाल रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप सब कुछ जानिए आप ये भी जानिए उन्होंने अपने रेड हेडिंग प्रोस्पेक्ट में क्या लिखा है और मैं सच मायने सच मानिए तो ये जो आई है ये आई है ही नहीं क्यों नहीं आई है मैं आपको आगे सब कुछ बताऊँगा ये जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये आई क्यों नहीं है इस आई से जो पैसे आएंगे इस कंपनी को क्यों नहीं जाएंगे ये पैसे कौन से कंपनी को जाएंगे इस कंपनी के इस ग्रुप की और कौन कौन से कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही है कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रही है इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी में पैसे लगाने पर रिस्क क्या होगा तो ये सारे बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ आप इस वीडियो का लास्ट तक देखिएगा मैं बहुत कुछ इसमें बताने वाला हूँ जो उन्होंने रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्ट में खुद लिखा है मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा मैं हूँ राजेश सिंह आपका दोस्त शेयर मार्केट एनालिस्ट और आपका अपने चैनल एटवो टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस कम इस आईपीओ का बेसिक डिटेल्स इसके डिटेल्स बताऊंगा इस कंपनी का परफॉर्मेंस बताऊंगा इस कंपनी का स्ट्रेंथ बताऊंगा इस आईपीओ में पैसे लगाने का रिस्क क्या होगा और साथ साथ में इस डिटेल्स के साथ साथ में मैं वो कुछ हिडन थिंग आपको बताऊंगा जो उन्होंने रेड हेडिंग प्रोस्पेक्ट में लिखा है मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि पैसे आ तो रहे हैं आईपीओ से लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास तो पैसे नहीं आ रहे हैं फिर इसमें जो क्रिमिनल केसेस है वो क्या है इसके कौन से कंपनियां हैं जो कि लॉस में चल रही है पांच ऐसे कंपनियों का मैं नाम बताऊंगा जिन्होंने खुद रेड हेडिंग प्रोस्पेक्ट में लिखा है तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इसके कंपनी का बेसिक डिटेल दोस्तों पहले इस आई का डिटेल देख लेते हैं कि कब यह स्टार्ट हो रही है ये जो H D F C M C का आई है जिसे कि हम म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम से भी जानते हैं इसका आईपीओ खुल रहा है ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई से लेकर ट्वेंटी सेवन जुलाई तक होगा और ये total two thousand eight hundred crore rupees इसे इसे कंपनी को आएगी इसलिए कंपनी को नहीं आएगी मैं इस पर आगे बताऊंगा इसका फेस वैल्यू फाइव रुपीज़ होगा इसका इशू प्राइस है थाउजेंड नाइन्टी फाइव से लेकर इलेवन हंड्रेड रुपीज़ तक पर इक्विटी शेयर और इसका मार्केट लॉट है thirteen share and multiple of thirteen तो आपको अगर मिनिमम पैसे लगाना है वन लॉट के लगाना है तो आपको थर्टीन शेयर लेना होगा जिसका कि कॉस्ट आएगा फोर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो आपको मैं इस कंपनी के बारे में बता दूं कि कंपनी कंपनी स्टार्ट हुई थी 1999 में जो कि इसका सेवी ने इसे अप्रूव किया 2000 में ये जो कंपनी है इसमें मेनली तीन प्रमोटर्स हैं इसकी जो तीन प्रमोटर है उसमें तो एक तो एच लिमिटेड है जिसके पास fifty seven point three six percent का शेयर है दूसरा स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि बाहर की कंपनी है उनके पास thirty eight point two four है और फोर परसेंट है जो कि अदर शेयर होल्डर्स के पास है H D F C A M C company है ये most profitable asset management company है इस कंपनी का स्ट्रेंथ देख लेते हैं क्या स्ट्रेंथ है सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तो ये है कि इसका brand reputation H D F C का ब्रांड रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है एफ आई की नज़र इस पर हमेशा बनी रहती है और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस है इसका इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है डावर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है डावर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ग्रोथ है और H D F C A M C के पास बहुत सारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है जैसे कि इनके पास 28 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है 91 डेप्थ स्कीम है थ्री लिक्विड स्कीम है और अदर स्कीम्स है इसका मैं आपको कंपेरिजन दिखाता हूँ दूसरे ए एम सी कंपनी से जो top ten A M C company है जैसे कि आई सी प्रोडेंशियल है Aditya Birla Sun Life mutual fund है रिलायंस म्यूचुअल फंड है जिसका भी रिसेंटली इन्होंने लिस्टिंग करवाया है S B I mutual fund है यू है अगर आप देखें तो इसका जो ए है सबसे ज़्यादा अगर मार्च 2018 का देखें रिपोर्ट तो सबसे ज़्यादा 2917 बिलियन रुपीज़ है जो कि मार्केट शेयर का इंडस्ट्री शेयर का थर्टीन परसेंट है अगर इनका प्रॉफिट कंपेयर करें दूसरे एमसी कंपनियों से तो आप प्रॉफिट भी देखेंगे कि इनका सबसे ज़्यादा है नेट प्रॉफिट इनका है five thousand five hundred two million rupees जबकि रिलायंस निपन जब रिसेंटली लिस्ट हुई थी उनका फोर थाउजेंड है आईसीसी प्रोडेंशियल का फोर थाउजेंड एट हंड्रेड है बिरला आदित्य बिरला सन लाइफ का टू थाउजेंड टू हंड्रेड है इसवी म्यूचुअल फंड का टू थाउजेंड टू हंड्रेड है और इसका मैं पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा इनके रेट एनिंग प्रोस्पेक्ट में इस वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था तो चलिए एक एक करके सबका आंसर ढूंढते हैं इसके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में तो इसका एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं एन की वेबसाइट पे जहाँ पर इस करंट आई का पूरा डिटेल्स है H D F C M C I का डिटेल है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने लायक है वो है इशू साइज इशू साइज इनका जो है ये two crore fifty four lakh fifty seven thousand five fifty five equity share है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि मैं आपको रेड हेडिंग प्रोस्पेक्ट में इसका एनालिसिस करूँगा तो ये फिगर आप याद करके रखिए two crore fifty four lakh तो चलिए मैं इसका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट है इसको मैंने डाउनलोड किया डाउनलोड करने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ जो A H D F C asset management company का रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट है और इसको मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं चलते हैं इसके पेज नंबर नाइन्टी पे मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा इसको दिखा रहा हूँ तो ये पेज नंबर 90 पे इस पर उन्होंने दिखा लिखा है कि जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनके इस आईपीओ के आने के पहले उनके पास कितने शेयर्स हैं और आईपीओ के बाद पोस्ट ऑफिस इनके पास कितने शेयर्स रहेंगे तो अगर आप इसमें देखेंगे जो सबसे पहला नंबर है एच लिमिटेड का जिनके पास 56.97 परसेंटेज शेयर है प्री ऑफर आईपीओ के आने से पहले और दूसरा स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट जो कि बाहर की कंपनी उनके पास 37.98 परसेंट है और बाकी लोगों के पास point five nine point four nine थोड़े थोड़े स्टॉक्स हैं और ये है प्री ऑफर और उसके बाद देखेंगे पोस्ट ऑफर आईपीओ आने के बाद इनके पास कितने शेयर्स बचेंगे तो अगर इनका देखें तो एच के पास 56.97 है जो कि घटकर 52.92 परसेंट हो जाएगा स्टैंडर्ड लाइफ का 37.98 है जो घटकर 30 परसेंट हो जाएगा और बाकी शेयर होल्डर्स के शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेज नहीं है नो चेंज जितना पहले उतना बाद में भी रहेगा तो अभी ये जो इनका शेयर होल्डिंग है इनका घटने के बाद जो शेयर होल्डिंग बचेगा अगर इसको आप ऐड करेंगे इस दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है इसका ऐड करेंगे वो बिल्कुल उतना ही होगा जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको आईपीओ में दिखाया गया है वो शेयर्स होगा two crore fifty four lakh fifty seven thousand five fifty five कहने का मतलब ये कि इनका जो एक कंपनी अपने आईपीओ नहीं ला रही है ये जो इनके दो शेयर होल्डर्स हैं वो वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो ये ओ एफ एस है ऑफर फॉर सेल है इस दो प्रमोटर्स के थ्रू तो इससे जो twenty eight hundred crore rupees आएंगे ये दोनों पैसे जाएंगे इस दो प्रमोटर्स के पास H D F C bank के पास जाएंगे और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टिंग के पास जाएंगे H D F C A M C company को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है अगर आप ये सोच के पैसे इसमें लगा रहे हैं कि H D F C A M C के पास पैसे आएंगे और वो अपने म्यूचुअल फंड का विस्तार करेगी एक्सपेंशन करेगी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन पैसों से हमें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा तो ये आप भूल जाइए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है हाँ आप ये सोच सकते हैं कि ये एच डी एफ सी जो अपने इतने फोर परसेंट शेयर बेच रही है उससे इनके पास कितने पैसे आएंगे इससे फोर परसेंट शेयर बेचने से उनके पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे और उस पैसे से एच को प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि उनको एक एक साथ इतना बड़ा पैसे मिल रहे हैं तो उससे अपना बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं तो अगर आप इस मोमेंट पे अगर जब इन्हें पैसे मिलते हैं तो आप एच के भी शेयर खरीदें तो उसमें भी आपको अच्छे फ़ायदा होंगे अगर आप सोच रहे हैं कि आई में लगाएं आई में मिलेगा नहीं मिलेगा इसका चांस तो कम है क्योंकि सारे लोग इस पर पैसे लगाएंगे तो आप चाहें तो एच लिमिटेड में एच बैंक नहीं एच लिमिटेड में आप पैसा लगा सकते हैं क्योंकि इन्हें एक इस फोर परसेंट शेयर बेचने से जो पैसे आएंगे बहुत बड़ा अमाउंट में पैसे आएंगे तो और भी मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ अब आपको मैं ले चलता हूँ इसका पेज नंबर फाइव पे जहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड जहाँ वो दिखा रहे हैं म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ है वो आप ग्रोथ देखिए पिछले कई सालों में ये 2002 से लिया गया है तो इसका जो ग्रोथ है वो एक स्ट्रेट ग्रोथ नहीं है एक तरह से देखा जाए तो उससे बेहतर ये जे कर्व बना रही है यहाँ पे यहाँ जो इनका कर्व है वो जे कर्व है यहाँ देख रहे हैं ये जे कर्व है जो कि स्ट्रेट कर्व से ज़्यादा अच्छा होता है और इनका कंपाउंडेड अगर ग्रोथ देखें तो 17.7 परसेंट है जो कि बहुत ही अच्छा है मैं आपको और आगे ले चलता हूँ आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 165 पे यहाँ पे उन्होंने कंपेरिजन किया है जो टॉप टेन प्लेयर्स हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में उनका उन्होंने कंपेयर किया है एक मार्च 2018 क्वार्टर क्वार्टरली रिजल्ट है और ये मार्च 2018 का ए है मंथ एंड ऑफ मार्च 2018 यहाँ का आप देखेंगे जो आईसीसी सी प्रोन्यूशन जिसे टॉप माना जाता है उसका क्वार्टरली एवरेज में देखेंगे तो उनके पास सबसे ज़्यादा ए यू पैसे हैं लेकिन मार्च इंट में देखें तो उससे कहीं आगे एच डी एफ सी आगे निकल गया है उनका थर्ट ए आई सी आई सी का थर्टी पॉइंट सिक्स परसेंट से है इनका थर्टी पॉइंट सेवन परसेंट से आगे बढ़ बढ़ रही है इसका ग्रोथ अब आई सी सी से भी आगे निकल रही है और बाकी लोगों से कंपेयर करें Aditya Birla Reliance mutual fund S B I mutual fund UTI mutual fund Kotak Mahindra fund इस सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वह है H D F C mutual fund और आई सी सी प्रो लाइफ के पास प्रोडेंशियल के पास तो ये तो हो गया एक फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ पेज नंबर 168 पे यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ इस कंपनी का प्रॉफिट अगर कंपेयर करें जो पिछले top five mutual fund company है तो अगर आप देखें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू एच का जो एम का है वो फिफ्टीन थाउजेंड है जबकि रिलायंस निपन जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी या काफ़ी सक्सेस में आई भी माना जाता है उनका फोर्टीन थाउजेंड है आईसीसी प्रोडेंशियल का थर्टीन थाउजेंड है आदित्य बिरला का नाइन थाउजेंड है अगर इसका प्रॉफिट देखें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आफ्टर टैक्स भी देखें आप कोई भी प्रॉफिट देखें ये भी बाकी की जो चार टॉप कंपनियाँ हैं उससे कहीं ज़्यादा है तो इसलिए इसे कहा जाता है कि most profitable A company in India H D F C को कहा जाता है और आगे आपको दिखाता हूँ आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 175 पे तो इनके पास इतने सारे स्कीम्स हैं इक्विटी स्कीम्स है डेप्ट स्कीम है हाइब्रिड स्कीम है सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं इनके पास आप सबके इंडिविजुअली देखें तो उनके इनके पास बहुत काफ़ी पैसे हैं तो इसलिए इस वजह से इनका ग्रोथ भी ज़्यादा होता है और आपको आगे ले चलता हूँ पेज नंबर 250 पे जहाँ के आपको दिखा सकता हूँ कि जो इनके ग्रुप कंपनियाँ हैं ग्री फाइनेंस लिमिटेड वो उन्होंने अपना लॉन्च किया था टू नाइनटीन टू में और उसका एच के पास ग्री फाइनेंस का 57 परसेंट होल्डिंग है और इसके जो दूसरे और अदर कंपनी है एच बैंक को आप देख रहे हैं एच स्टैंडर्ड लाइफ का भी आई में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है तो इनके जो ग्रुप कंपनी है जो लिस्टेड हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को मिल रहे हैं अब आपको मैं ले चलता हूँ पेज नंबर सिक्सटी जो मैं आपको पहले बता रहा था कि एच ग्रुप के सारे कंपनियाँ प्रॉफिट में नहीं हैं उनके खुद रेड हेडिंग प्रोस्पेक्ट में उन्होंने बताया है कि उनकी ये कुछ कंपनियाँ हैं ये छः कंपनियाँ हैं जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है जिसमें एक है गृह इन्वेस्टमेंट जो कि लॉस में है लॉस में चल रही है एच पेंशन कंपनी है जो कि वो भी लॉस में चल रही है एच इंटरनेशनल है वो भी लॉस में चल रही है एच एजुकेशन डेवलपमेंट है ये भी लॉस में चल रही है एच सेल्स प्राइवेट लिमिटेड ये भी लॉस में चल रही है एच डी वेंचुरा है ये भी बहुत लॉस में चल रही है तो एच ग्रुप्स के पास काफ़ी कंपनियाँ हैं जो कि बहुत ही प्रॉफिट वेस्ट कर रही है लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसे भी है कि लॉस में भी चल रही है तो उन्होंने सब इसे एक एग्जाम एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है कि जो भी आपका रिस्क फैक्टर है आप यहाँ इस रेड हेरिंग्स परस्पेक्ट में देख लें और आपको मैं आगे ले चलता हूँ पेज नंबर 360 पे जहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था क्रिमिनल केसेस के बारे में तो उन्होंने खुद दीपक पारक ने ने बताया कि दीपक पारक के ऊपर भी कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं जो कि अभी उनको बेल मिल चुका है फिर सुरेश चंद्रा भी पारक ने उन्हें इनके ऊपर एक एच सी ऊपर एक केस फाइल किया था नवंबर 29 2018 में ये ये केस ख़त्म हो चुका है अभी और भी कुछ केसेस हैं जो कि मैनेजमेंट के कुछ लोगों पे है के की मिस्त्री पे है कुछ का है लेकिन ये केसेस बहुत ज़्यादा बड़ी केसेस नहीं है इससे इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है तो ये सब रहे कुछ रेड हेडिंग प्रोस्पेक्ट्स में जो कि मैंने आपको पहले जिक्र किया था आपके लिए जानना जरूरी है अगर इस कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं तो तो चलिए देखते हैं इस आई में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं इस कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें आपको और बताता हूँ फिर आपको डिसीजन लेने में ईजी होगा तो सबसे पहली बात कि जो एच ग्रुप कंपनी है जिसकी मेन कंपनी एच है और इसके जो प्रमोटर्स हैं एक्चुअली इसके प्रमोटर्स हैं ही नहीं इनके जो प्रमोटर्स हैं परसेंटेज जीरो है लेकिन इसमें एफ का होल्डिंग 72 परसेंट है तो आप सोच सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया 100 परसेंट होल्डिंग लेने का तो सारे के सारे शेयर ए एफ आई खरीद के ले जाएंगे और इसके जो म्यूचुअल फंड अगर आप देखें तो वो भी काफ़ी फेवरेट है लोगों का और इनका जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी क्लीन रहा अभी तक कोई स्कैम रिपोर्टेड नहीं हुआ है उनके रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट में कुछ क्रिमिनल केसेस लिखे हैं उनके कुछ मेम्बर पर लेकिन वो उतना कुछ खास नहीं है और ऐसे कुछ बैंकिंग का अगर देखें इनका वर्किंग का देखें तो कोई स्कीम अभी तक रिपोर्टेड नहीं है बहुत ही क्लीन मैनेजमेंट रहा है इनका और ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसका जो एच ग्रुप कंपनी है इनकी जो आई आते हैं बहुत कई वर्षों के बाद आते हैं अगर आप देखेंगे कि अगर ग्रीप फाइनेंस जो आई थी उन 1992 में आई थी उसके तीन साल के बाद एच बैंक आया था फिर उसके कई सालों के बाद एच डी एफ सी एस्टर्नल लाइफ का आया था आई पी ओ इनके जितने भी आई पी ओ आए हैं सब में उन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इसके रिटर्न के मामले में इसमें कोई डाउट नहीं है सब में अच्छे रिटर्न आएंगे तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि इस बार भी एच डी एफ सी का एम सी है उस पर भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलेंगे और इसका जो रिटर्न इक्विटी रिटर्न रेशियो है वो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो 40 परसेंट है पिछले पाँच सालों का अगर आप देखें वो काफ़ी अच्छा है अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो काफ़ी वाइड है और इनका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी का इंक्रीजिंग रहा है तो काफ़ी अच्छी है इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है तो लेकिन इस कंपनी में रिस्क क्या हो सकता है तो रिस्क ये हो सकता है कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है अगर मार्केट कभी क्रैश हो जाता है जैसा कि 2008 में हुआ था तो अगर इस तरह का क्रॉस होता है तो लोग क्या करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में जो एस के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं वो एस में आना बंद हो जाता है और लोग उल्टा पैसे वापस निकालने लगते हैं म्यूचुअल फंड से तो उससे इसके अर्निंग पे इम्पेक्ट आ सकता है और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी गवर्नमेंट ने अपना एफ का जो इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी है अगर उसने चेंज कर दिया तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है अगर एफ आई इन्वेस्टमेंट को उन्होंने हंड्रेड परसेंट अलाउ कर दिया तो वह पॉजिटिव होगा लेकिन उन्होंने अगर होल्डिंग का लिमिट कम कर दिया कि फिफ्टी परसेंट ज़्यादा नहीं रख सकते हैं तो फिर उन्हें काफ़ी शेयर्स बेचने होंगे तो एक नेगेटिव हो सकता है तो ये लॉन्ग टर्म के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको देखना होगा जो गवर्नमेंट का रूल है उसका क्या इम्पैक्ट आता है इस पर और इस पर जो मेरा ओपिनियन है कि ये आई जो बहुत ही अच्छा है लिस्टिंग गेन के लिए भी है लॉन्ग टर्म के लिए भी तो बहुत अच्छा है आप इसे लेकर के एफ की तरह भूल जाइए बहुत ही अच्छा है और अगर इसका जो ग्रे मार्केट का अभी प्रीमियम रेट देखेंगे तो अभी थ्री सिक्सटी चल रहा है नाइनटीन जुलाई को चार दिन पहले इसका टू फिफ्टी चल रहा था थ्री हंड्रेड चल रहा था लेकिन नाइनटीन जुलाई को थ्री सिक्सटी है और एक आपको बहुत ही पॉजिटिव बात बताता हूँ जो कि इसके जो एच लिमिटेड के जो चेयरमैन है दीपक पारिक उन्होंने आपने अनाउंसमेंट में कहा है we don't have a single company in our group where investor has lost money so far we don't want that to happen with this issue also उन्होंने इस बात की भरोसा दिलाया है कि जैसा कि आपने देखा है कि इस कंपनी के जो ग्रुप अदर लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें कहीं भी किसी भी इन्वेस्टर को पैसे का नुकसान नहीं हुआ है और वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस इशू में भी उन्हें किसी का नुकसान नहीं होगा तो ये खुद ही एक बहुत बड़ा चीज़ है इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा है तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं इस आई में सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है और अलाटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ही कम है अगर आप चाहते हैं कि आपको अलाटमेंट मिल जाए तो आपको ये कुछ ट्रिक्स अपना सकते हैं जैसे कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट से आई के लिए अप्लाई करें इंस्टेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपके पास लेडीज़ अकाउंट है तो आप लेडीज़ के नाम से अप्लाई करें आप वन वन लॉट ही अप्लाई कीजिए अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में और भी डिमेट अकाउंट है ट्रेडिंग सेविंग अकाउंट है तो वहाँ से आप अप्लाई कीजिए और अप्लाई हमेशा कट ऑफ प्राइस पर कीजिए अब आज का सवाल आपके लिए ये जो आप एक स्टॉक का ग्राफ देख रहे हैं पिछले एक साल का मैं रिटर्न ग्राफ दिखा रहा हूँ इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है ये लास्ट वन वीक में उसने 2.64 परसेंट का रिटर्न दिया है वन मंथ में सेवन परसेंट का रिटर्न दिया है year to date first January 2018 से अब तक उन्होंने 30 परसेंट का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में 48 परसेंट का रिटर्न दिया है थ्री ईयर्स में 69 परसेंट का रिटर्न दिया है फाइव ईयर्स में 79 परसेंट का रिटर्न दिया है टेन ईयर्स में 566 परसेंट का रिटर्न दिया है क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा स्टॉक है मैं आपको एक क्लू दे दूँ कि इस स्टॉक को कुछ लोग एफ स्टॉक भी बोलते हैं फिक्स ये बिल्कुल फिक्स डिपोजिट जैसा स्टॉक है आप पैसे लगा के भूल जाइए आपको एफ से ज़्यादा अच्छे रिटर्न देने वाले हैं तो आप इस स्टॉक को गेस कीजिए और हमें यहाँ कमेंट में लिख के बताइए दोस्तों अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए लेकिन साथ में कमेंट में लिख के मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो में और क्या अच्छा चाहते हैं क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ताकि आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकूँ अच्छे वीडियो बना सकूँ और दोस्तों जो भी आपकी आपके फ्रेंड रिलेटिव स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं हो सकता है कि वो इस आईपीओ में पैसे ज़रूर लगाएं और लगाना भी चाहिए लेकिन आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए उन्हें बताइए कि जिस जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी के सारा सच को जानें समझें और तभी निवेश करें तो समझ देखिए समझिए और निवेश कीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप प्लीज़ प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए इस बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मिलेगा मेरे आने वाले हर वीडियो का सब नोटिफिकेशन सबसे पहले तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए धन्यवाद जय हिंद